Halo, Assalamualaikum. Baik lagi sama gue, ya. amin amin. Jadi gue mau reaction seorang petarung kelas berat yang bernama Khabib Nurmagomedov. Dia berasal dari Rusia, kelahiran tahun 1988 ya setahu gue dia juga belum terkalahkan oke masa lama lah langsung kita lihat aja sebelum-sebelum dia atau terakhir dia pensiun saksikan golku Hmm. Hmm. Ini pernah nyerah men setelah pertandingan Gigis terus nantem terus oke mas speednya ini 99% semangat 100% menurut lu gimana? habis mulai gitu pas habis ya hmm, banting ya ampun ini isso segitu ya cuplikan dari kabir Mama Gido jangan lupa subscribe like dan share terima kasih